Então, na casa 7.7, a gente basicamente reúne tudo que a gente falou anteriormente, né, todos os ativos que a gente falou anteriormente, numa carteira de aplicações, né, num portfólio de investimentos que espera-se que, que tenha algum tipo de é, distribuição suficiente para que ele seja um portfólio mais estável, e mais seguro né, para uma aposentadoria, para sustentar uma aposentadoria. Então, essa é a, a entrega final dessa, dessa camada e o produto final que resume não só essa camada, né, mas que resume basicamente tudo que tinha de, nas, nas camadas anteriores. Né? Também, de certa forma, de uma forma relativa, é parte dessa aposentadoria.